Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo Ah, brilliant! You made it through, well done Okay, follow me, we've still got work to do At least you can't touch us back here What's Um, hmm, okay Okay, uh, don't move Nossa, ficou um brilho aqui Okay, so, I've got an idea but it is bloody dangerous. Here we go. Muito perigosa. Oh, for God's Ah, ela acendeu o olho, cara. If I ever turn this flashlight on, I would die. They told me that about everything. I mean, I don't even know why they giving me this stuff if they didn't want me to use it. It's pointless. Man. Falaram para ele que se ele ligasse o olho, ele ia hmm. morrer. down here, isn't it? They say that the old caretaker of this place went absolutely crazy. Chopped up his entire staff of robots. All of them robots. They say at night you can still hear the screams of their replicas. All of them functionally indistinguishable from the originals. No memory of the incident. Nobody knows what they're screaming about. Absolutely. Though obviously not paranormal in any meaningful way. Careful, careful. Wait, careful. Let me light this jump for you. lá. Beleza. E agora? Okay, this looks dangerous. I'll ah. hold the light steady. Aqui embaixo, vamos lá. Oh, nicely done. somewhere like this. I almost got a job down here in manufacturing, but uh, guess who the foreman went with? Only an exact duplicate of himself. Nepotism. Ended up giving me the worst possible job, tending to all the smelly humans. The, the, um, sorry, that's, uh, no, smelly. Just, just tending to the humans. Sorry about that, that just, that just slipped out. A bit insensitive. Uh, the smelly humans. Okay, we have to split up here for a moment. Portal up to that passage, and I'll see you on the other side. I'll tell you, humans, oh, love them. Just the way they look it's great. And they're. O que eles estão fazendo aqui? Vamos ver. Cara, que legal, velho. Eles estão produzindo turrets. this rail down the back way. See you at the bottom. Good luck. Vou descendo aqui. Cuidado para não cair. Vou descendo devagar. Pronto. Beleza. somente pessoal autorizado. Turret redemption lines active. Please do not engage with turrets heading towards redemption. Aqui, ó. Turret redemption lines are not rides. Please exit the turret redemption line. Vou colocar agora. Sobe aqui. Pula. E vamos pra próxima. Vamos pra cá não, acho que é pra lá. Será que ela ainda tá funcionando? Não. Vou pular aqui, ó. aqui embaixo. Beleza. Vamos prosseguir. Os Aqui, ó. Vamos esperar ver um defeituoso agora. Vamos esperar outro. Pra cá. Beleza. Vamos lá. Response. Template. Response. Ah, Template. Response. Peraí, deixa eu ver se eu entendi direito. Template. Response. Tá, ele vai direto lá pro incinerador, provavelmente. Ah, não, eles vão para aquelas esteiras que a gente passou por cima. Agora faz sentido. Oh, me. Almost there. only the turret control centre. Thank you very much. See that scanner out there, right? It's deciding which turrets to keep and which to toss, and it's using that master turret there as a template. Now, if, if we pull out the template turret, it'll shut down the whole production line. Right, um, hmm, I'm gonna have to hack the door so that we can get at it. Technical, um, you'll need to turn around one of you. Vai, ele vai hackear a porta. Ele pede pra gente trazer forças aqui. Okay, go então turret out. Ah, esse arrombamento aqui até eu consegui fazer, hein? Era só ter me falado. Oh, Nossa, estourou how negócio, cara. Have you got any ideas? Uh, any ideas? Any ideas? No? me neither. Pera aí. Eu tenho que botar um modelo ali, né? Beleza, acho que eu já sei o que eu vou fazer. Still... Wait, oh, Response. Okay, well, all right. Just do your idea and then come straight back. Template. Response. Eu vou pegar um defeituoso ali, ó. Quando jogar, eu vou pegar ele. Ó, vamos ver. Agora, hein. Response. Oh, Pronto. Template. Response. Okay, Beleza. I'm about to start hacking. It's a little bit more complicated than it looked from your side. It should take about 10 minutes. Keep one eye on the door. 10 minutos, cara. Ué, abre. Essa porta é bem complicada, né? Cara, abriu uns 10 segundos atrás. Before it opened, like a, like a buzzer or an alarm of some kind, or like a hacker alert. I mean, yeah, não, fair enough. Nenhum alarme, nem alerta de arrombador. Just, in, just mention in the future. Cough or something. I uh, don't have any bullets. You gonna give me bullets? Are there bullets up there? All right, now she can not use her turrets, so let's go and take care of that neurotoxin generator as well. Uh, produção de neurotoxina para cá. Não tem nada. Employee Daycare Center. Vamos lá. 073. Bring your daughter to work day. That did not end well. And 40 potato batteries. Legal, batata. I mean, I realize they're children, but still, you know, low-hanging fruit and all that. Barely science, really, is it? Legal, legal. Tem algumas, ó. Ah, aqui uma, uma bateria de batata versus uma bateria de limão. Qual é mais eficiente? Baking soda volcano? Well, you know, at least it's not a potato battery, I'll give it that, but it's not terrifically original, is it? You know what I mean? Not exactly primary research, even within the Legal. child sciences. Qualquer coisa é possível com a ciência. Legal. Look at that, it's growing right up into the Caraca. ceiling. The whole place is probably overrun with potatoes at this point, isn't it? At least you won't starve, though. Bom, de acordo com ele, isso aqui é um ramo de batata. Louco, hein? Louco. Vamos prosseguir. I'm pretty sure we're going the right way, just to reassure you. Don't worry, I'm absolutely guaranteeing you 100% that it's this way.